Uw school werkt met It's Learning, een levendige stad vol leerlingen, docenten en leermiddelen. Goed nieuws, er is een sterk verbeterde versie beschikbaar, waarin iedereen veel makkelijker zijn weg vindt. De school bepaalt zelf het beste overstapmoment. Overstappen is gratis. Vrijwel alle bestaande inhoud blijft bewaard in It's Learning. Maar bepaalde onderdelen staan meer op de voorgrond en andere zaken verschuiven juist meer naar de achtergrond. Daarom is het belangrijk dat scholen onderzoeken of bepaalde informatie herschikt moet worden en hoeveel tijd daar dan voor nodig is. Op basis daarvan bepaalt de school het beste overstapmoment. Waarom een nieuw It's Learning? Denk aan schoolkluisjes vol met boeken en schriften. Leerlingen stoppen de spullen die ze nodig hebben in hun tas en verwisselen in de eerste pauze hun spullen en in de tweede pauze en nog een keer voordat ze naar huis gaan. Een heel gedoe om altijd de juiste spullen bij elkaar te zoeken. Dat kan beter. In het nieuwe It's Learning komen de juiste digitale spullen automatisch op het juiste moment in de digitale tas van de leerling. De rest blijft in het digitale kluisje liggen totdat het nodig is. Minder gezoek, meer tijd om te leren. Ook de docent krijgt informatie op maat in zijn digitale tas. Want de informatie uit de verschillende vakken stroomt samen in slimme overzichtjes, zoals op deze nieuwe startpagina. Op deze plaats komt alle belangrijke actuele informatie samen uit alle vakken waarvan je lid bent, zoals de laatste mededelingen en wijzigingen, alle taken in een chronologisch lijstje en eventueel aankomende lesuren. Dit soort dynamische informatie komt dus meer op de voorgrond. De meer statische informatie verschuift meer naar de achtergrond. Kortom, de juiste informatie altijd op het juiste moment bij de hand. En vanuit het overzicht klik je meteen door naar de juiste inhoud naar een opdracht die je morgen moet inleveren bijvoorbeeld. Ook in de mobiele app krijg je deze handige overzichten. En ook daar kun je meteen doorklikken naar de inhoud. Aan deze pagina hoeft niemand binnen de school iets te doen en er is ook niets aan te veranderen. Dat is ook niet nodig, want het is een dynamische pagina. Wijzigingen worden vanzelf gepusht. En doordat deze indeling vaststaat, blijft het overzichtelijk. In de oude situatie is de startpagina vaak een zelf samengestelde school- of locatie-dashboard met vooral statische informatie voor iedereen. Meestal is dat te veel informatie tegelijk. Deze school- of locatiedashboards staan in het nieuwe It's Learning onder groepen. De inhoud blijft intact, maar het geheel komt dus meer op de achtergrond. De school kan ervoor kiezen om de informatie van deze dashboards op een andere manier aan te bieden, bijvoorbeeld in een apart vak. Actuele informatie uit dat vak komt dan vanzelf ook op de dynamische startpagina terecht. Ook ieder vak heeft in het nieuwe It's Learning een andere indeling. Het vak verdwijnt en wordt vervangen door een nieuw vast overzicht dat in alle vakken hetzelfde is. Ook hier hoeft de docent niets voor te doen. Dit overzicht is weer een dynamisch geheel van informatie, maar nu alleen voor dat vak. De opzet is gelijk aan de startpagina. Docenten kunnen hier heel direct communiceren met de leerlingen bijvoorbeeld het delen van een filmpje via een mededeling. Na het intypen of plakken van de URL verschijnt het filmpje direct. Ook het linker is verplaatst. Dit is de oude situatie, met links het menu en de mappenstructuur. Dit is de nieuwe situatie. De meeste onderdelen uit het oude menu staan nu direct onder het hoofdmenu. De mappenstructuur uit het oude linkermenu staat bijvoorbeeld onder bronnen. De mappen zelf en de inhoud daarvan blijft uiteraard intact. Maar de mappenstructuur is niet meer direct zichtbaar zoals in de oude situatie. Aanbevolen wordt om bronnen en activiteiten daarom beschikbaar te stellen via de studiewijzer. Op die manier komt de juiste informatie uit de bronnen op het juiste moment bij de leerling terecht en niet alles tegelijk. Op die manier maakt de school optimaal gebruik van het nieuwe It's Learning. Meer overzicht, meer rust. Onze onderwijskundige adviseurs ondersteunen graag bij het in kaart brengen en eventueel aanpassen van de It's Learning omgeving.